Türkiye 1 Kasım'da genel seçim geçirdi. Yeri gelmişken Türkiye'nin demokratik karnesine göz atalım. Yıllardır söylenir, Türkiye'nin gerçek demokrasiye uzun bir yolu olduğu. Tanımı ise ihmal edilir. Fikir ve ifade özgürlüğü mü, yoksa yönetime katılım mı? Bağımsız veriler ışığında bir Türkiye projeksiyonu çıkardı. Teoriyi tanımı bir kenara atalım. Bu serüven 1923'te başlamış ama çok partili sisteme 1945'te geçilmiş. Bugüne kadar 25 genel seçim, 19 yerel seçim, 6 referandum ve 1 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 51 kere sandık başına gidilmiş. Her seçim bir hükümete denk düşmemiş. 1960 yılına kadar 23 hükümet, 60-80 arasında 20 hükümet, 80-2015 arasında 20 hükümet ile 92 yılda 63 hükümet kurulmuş. Peki dünyada ne durumda? Türkiye bu alanda en kalabalık 15. ülke oylamaya katılmanın zorunlu olduğu ülkelerden biri. Bu uygulama Türkiye dışında Güney Amerika ülkelerinde, Meksika'da, Avustralya'da, ha bir de Yunanistan'da var. Oy kullanma yaşındaki nüfusa göre 14. sırada. Kayıtlı seçmen yaklaşık 57 milyon. Dünyada 13. sırada. Kullanılan oy 48,5 milyon. 8. sırada. Gelelim işin esas kısmına. Katılım oranı. Kullanılan oyun kayıtlı seçmene oranı. Bir nevi demokrasiye ve sandığa güvenin göstergesi. Her seçim sonrası tartışılan bir değer. Dünya genelinde Türkiye ilk 30'a zor giriyor. Ancak bu ülkelerin çoğu küçük ülkeler. OECD ülkeleri içinde ilk 5'i Avustralya, Lüksemburg, Belçika, Danimarka ve İsveç oluşturuyor. Türkiye son seçimlerdeki katılım oranıyla ilk 5'i zorluyor gibi. Bakalım yıllar içinde bu oran ne kadar değişmiş. Bu Türkiye'nin grafiği. Son yıllara doğru bir artış trendinde. 1 Kasım'da artışın devam ettiği görüldü. Demokrasiyle eş anlamlı kabul edilen İsviçre'de katılım oranı yıllar içinde oldukça düşmüş. 2014'teki son değer %48.40. Bir diğer örnek İngiltere. Sistemi dünyaya örnek gösterilen ülke 1950'lerdeki %80'lik oranlara çok uzak görünüyor. Son değer %66.12. Özgürlükler ülkesi Amerika'da seçmemeyi seçenlerden. Avrupa'da bile huzur ve refahın temsilcisi görülen İsveç'in çizdiği tablo son yıllarda Türkiye ile paralel. Almanya'da parlamento seçimlerine ilgi azalmış gibi görünüyor. Fransa ise heyecanını uzun zaman önce kaybetmiş. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'de sandığa ilgi oldukça yüksek. Oy kullanmak mecburi olsa da bir yaptırım uygulanmadığı için zorla oy kullanıldığı söylenemez. Bir de ülkeleri sivil özgürlük ve politik haklar bazında değerlendiren Freedom House'un Türkiye puanları var. 92. yılındaki bir cumhuriyet için pek iç açıcı değil. İnsanların siyasi kaygısının olmaması bir sistemin düzgün çalıştığını gösterebilir belki. Ama az katılım, az muhalif fikir ve az inisiyatif anlamına da gelebilir. Yılların tartışmasına bir de bu açıdan bakalım dedik. Rakamlar, tanımlar size göre değilse, sizce demokrasinin ölçeği nedir?